cantamos, cantamos con la vida sublime e incierta. Danzamos, danzamos en el mundo complejo y osado. Pero interrumpen, molestan, irritan. Siempre controlan, vigilan tiranizan. La fuerza, las armas incluso tienen la maldad de su lado. Mentiras, engaños, incluso falsas noticias todo el rato. Sin embargo, cariño. Nosotros fluimos, nosotros vibramos, no nos apalanqueamos, alcanzamos, organizamos alternativas, no nos amilanamos, levantamos opciones creando formas, no nos acobardamos, manifestando, impulsando conexiones no nos atemorizamos, lo hacemos asomar y manar desde el propio altar, lo hacemos, salimos con el renacer de la totalidad. La fuerza, las armas incluso tienen la maldad de su lado. Mentiras, engaños, incluso falsas noticias todo el rato. Sin embargo, carecen de lo más vital. El poder es energía, vibración del alma. Fluimos, brotamos desde el fondo de nuestra Fluimos, afloramos, dejamos vernos la intimidad sin dolencia. Nos desplegamos con facilidad y abundancia.